تعالوا شباب اليوم مقطع جديد وفيديو جديد اليوم مقطع راح نلعب ببجي كيف طبعا شباب ببجي قاعد انزلنا هواين المهم شباب اليوم راح نلعب تحدي مستودع مو اشنكل يعني اشنكل اشنكل عادية لا شباب اشنكل آه بالام 20 يعني ام 24 شوفوا مو شباب هذا عادي اللي حاب يضيفني أنا أبوي أسطورة هواي ناس طلبوا مني واحد كتب تلعب معي واحد كتب فستان كمية تلعب معي المهم شباب هذا ال ID مالتي اكتبوه وصادقوني وأقبل إن شاء الله نلعب المهم شباب قبل انطر لكم like واشتراك وخلينا نبدأ خلينا نطب game ثاني لا تطويله ولا أي شيء تحدي الاول شباب انا هصعب ال level. لازم اجيب عشرين كل بالانفو خمسة وعشرين اوكي لان متوني صعبة شوية المهم خلينا نفوت اوكي يا شباب راح نبدي بس انفور انفور فقط والله شباب شفنا الماب كافي كافي تعيدون بي وتسقلون ببجي تيم ماتش ليتس جو ما انا بدي اشوفون الطيارة انا بس انفور الله لا لا كنت المرة القرآن لا يا شباب مو ضامي شباب شلون شلون ادخل اذا بشرفكم لا يا شباب مو وقت الرسايل لا دمي دمي دمي يلا يلا اوكي اخلا اخلان دلون فور طبعا انا يعني، يعني بالحلم كان عندهم فور ثلجية اش قمت من الحلم طلع عندي فور سودة انا ولا مرة لا Target down. Damn, Reloading. damn. بلا والله شكله عجيب التحدي لا بلا لا لا ارمي شفت شباب قاعد يرمي wow دام دام اخيرا صارت اعراض لا شباب ما انطلق طلق طلق طلق ما عندي يلا احسن عاد هذا حتى احسن طلق والله مو نظامي يا شباب اشياء بس وين نظام ارجع لو نخسر التعدي The blue team is in the lead. Target down. شو باقي 15 كل 15 كل Killing spree for the blue team. لا لا والله يا شباب شباب سوي النظام رجع اوكي يا شباب رجعنا لكم شو بقى عشر kill ات. يلا تشكل كل شو عشر kill ات يعني تنتهي المباراة كم بسبب النظام ان شاء الله شباب طبعا عندي اربعة اربعة اربعة وكاميرات اه شنو آه. شباب طبعا شو يقولوا الحزون راح ال game. شباب قصيته لانه آه 13 كله ما ما في أنا جيم جديد بعد محاولتين أنا جيت إلي خمسة وأنا لا أربعة وأنا سلبت اثنين واحدة جبت بيها عشرة واحدة جبت بيها عشرة هسه نلعب جيم باقي ونشوف نبدأ نفوز بتحدي لو لا يا رب نفوز يلا خل نروح شوف شوف ليتس جو راح اسوي نفسي واقع اصور اسوي رسم مسوي مقدمة اوكي شو طبعا هنا انقطع الصوت ما ادري ليش المهم آه، كمل The blue team has I need scored for the consumables. first time. I need a weapon. Dead. Reloading. car. شباب مصدقوا ما حد شافون صدقون ما تخافوا لا شباب الأسواق طبعا إن شاء الله لا أنا ألعب الكومبيتيشن بس ألعاب وهاي لا بس ألعاب وجيمنج لا لا شوف إن شاء الله يعني ما أريد نشيه نفس شوف أفكار رسول أسطورية يعني إن شاء الله إن شاء الله ايوه ما أريد أشتري أخو أعرف أصدقائي أه شوف بعدين بعدين أشيلكم إياها تشوفون هذه المقاطع أسوي شوف يعني عندي أفكار كلش للقناة والله حرام يعني أفكار إذا Charlie, aqui, como é? Não sei carregar, né? Olha mais carregar. Kill! Reloading! The red team is in the lead. Mark the location. Flash up. Game to this. No! mercy! Cover me! Left. Traffic, traffic, traffic. Good luck. Love them, get, get, get, get, get, get, get, شباب والله حرام Be careful. You're losing the game. The red team is about to win. Dead. Reloading. والله انت Expired. Cover لا me. Red team لا victory. حرامات يلا شباب باقي اخر البوتات الولاية واحد سبعة ستة يمكن طلعت عشر ترى شباب خلينا نروح فود game ثاني شباب مع المحاولات كلها ما عليكم بيها هسا المحاولة الأصلية يعني الأصلية okay؟ خلونا فود game وإن شاء الله تصير أصلية يا رب روح شباب بدينا game ثاني يا رب هذا شباب انفور انفور شباب يعني ام فور ام فور لا يعني ام فور تيم ماتش ليتس جو اذا شفت هاي السلسله جابت مشاهدات الان والله انا اسوي على هاي يا رب ان شاء الله نجيب بس يعني 25 حتى 20 كل شباب 20 20 اوكي يا شباب كاف كاف كاف كافي كافي كافي كافي Cover me. What the شباب شباب شباب شباب لا لا لا لا والله ما وقتكم يا رسول مو وقتكم Reloading. لا Cover me. لا لا دخل شباب انا حتى بعد تسعة ستة بس شباب يعني والله ما مات شلون expired. Reloading. Killing spree for the red team. شلون جاب شباب؟ وهيدي كم اللقطة شلون جابني وانا ضبط الطيارة؟ شباب ما اتفقنا لا يا شباب ورانا اول صديق لمس بدل لابس لابسين رقم واحد شباب خطرة ما خطرة المهم شوفي قرآن شوفكم برشيه máshol kell. Dead! ولا كده لا لا هذا كده هذا تعال تعال لا يا شباب والله يا شباب ما ما ماكو اي فاي فاي فايده اكسبايرد خلال الكلام تعال تعال تعال طيب، حظكم هسه Be careful! You're losing the game! The red team is about to win! Ah, vallahi lan. لا شو طبعا انا هموت من راح اخسر فريق من وراي وين هذا وين اصلا سبع عشان Red team victory لا يا شباب 2000 years later حرامات المهم يا شباب الى إيه نوصل المقطع لا تنسوا اللايك واشتراك في القناة ان شاء الله يعجبكم الفيديو ومع السلامة